hello and welcome friends Microsoft Excel सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में खास क्या है नया क्या सिखाने वाला हूं आइए आपको बताता हूं यहां पर सबसे पहले इसको मैं बोल्ड कर लेता हूं बोल्ड करने के लिए सिर्फ कंट्रोल बी प्रेस करना है तो बोल्ड हो जाएगा ये ठीक है अब हमको करना क्या है इसके यानी कि टोमेटो सॉस जो लिखा हुआ है इसके ऊपर एक रो इंसर्ट करानी है तो आप नॉर्मली क्या करते हैं यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कर देते हैं तो जैसे इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो ऊपर आपको एक ब्लैंक रो दिखाई पड़ जाती है और फिर आपको जरूरत पड़ती है तो फिर आप इसी प्रोसेस को रिपीट करते हैं तो ये काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है और अगर आप शॉर्टकट ट्रिक का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी सॉल्व तो इस रो को सेलेक्ट कर लीजिए इस रो को केवल सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद आपको शिफ्ट की प्रेस करना है क्या प्रेस करना है शिफ्ट शिफ्ट प्रेस करने के बाद आपके आपके कर्सर का स्टाइल जब इस तरीके का हो जाए तो आपको क्या करना है अगर आपको नीचे रो इंसर्ट करानी है तो नीचे की तरफ ड्रैग करना है माउस को माउस से आप ड्रैग करिए नीचे की तरफ अगर ऊपर की तरफ रो चाहिए तो आप ऊपर की तरफ ड्रैग करिए ठीक है तो हमें दो रो नीचे की तरफ चाहिए तो हम नीचे की तरफ इसको ड्रैग करते हैं ठीक है तो यहां पे देख सकते हैं कि दो रो इंसर्ट हो गई हैं अगर आपको यही काम ऊपर की तरफ करना है तो उस रो को सेलेक्ट कीजिए जैसे ये है ना यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया हमने और शिफ्ट बटन आपको प्रेस करना है तो शिफ्ट बटन प्रेस कर लीजिए और शिफ्ट बटन प्रेस करने के बाद शिफ्ट बटन प्रेस करना है आपको और शिफ्ट बटन प्रेस करने के बाद इस तरह का जब स्टाइल हो जाए तो यहाँ पे दो बार ऊपर की तरफ आप जाइए तो यहाँ ऊपर जो है फॉर्चून चूंकि मैंने सेलेक्ट किया था तो ऊपर की तरफ दो रो इंसर्ट हो गए हैं आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें thank you for watching this video